na tukyali mu program the patriot muyogwa gwanga omukukunavu mm. In eh, almost circumstances, Bobby would have sought clearance mm. from the Electoral Commission to go back to Luka. He, however, went back and held a peaceful rally. Mm -hmm. So what is the difference between the two rallies? Did he agree with the police this time to follow the guidelines? This exposes Bobby Wayne because his second rally was meant to save Umbayo, Mbulababuza, Pajikokalia. On the same trail, Bobby went to Kamuli, where, where police, uh, where police unleashed tear gas to undermine Rebecca Kadaga. The mafias, like I said before, do not want Kadaga to return to parliament and become speaker. The mafias know that the new parliament will play a very important role at as the president moves towards retirement. It is parliament that will debate reports of the auditor general on projects involving huge billions of stolen money. The mafias want to dominate the new parliament. The mafias want a rubber stamp parliament and a speaker as an insulator or oh, shield against future prosecution. As the international community continues to tighten its nose around their necks, this is the only remaining exit they fear to go into exile. Never believe it. Don't show them parliament. What is it? Yes. Uh-huh. kati akati bamwagala wayi mm. eneye olina okubala tyeggwanga si faamu yo mm. you plan as other planning mm. if you suck nogoba gundi nogoba nachobe mm -hmm. nogoba uh, eh, pps, PPS. nogoba as he wants to do yes what PPS if, on a doctor what, what, what if mm. those you suck form mm. a political go to sobola gwe mrenzi gwe nga tukoza political party tusobola ate mwe mwina sente uh ah, -uh. Ah, ah. abamerika webali <laughs> teringi nkugaya nti bobi waini eh. mulema ali mukagaali basindika musindike eh. nakugamba yefuyo remove kataka from parliament yurusi enali mu respirit into two formidable forces nankabirwa is handling it eh. aliduka ekiboga aliyingira congo <laughs> a disparate mm. and panic person mm. assassinating Bobby Wine. I'm reading the, my, the same book. Mm -hmm. uh, a disparate and panicked person nga babadde bagala okutta omwana mm. can end up making more and grave mistakes if anybody assassinates Bobby Wine the country will be plunged into anarchy it may end into a genocide because the public believes that all the DPCs mm. that are harassing Bobby Wine hail from one ethnic group. History is full of examples of countries where politics has led to bloodshed. In the Philippines, the opposition leader Ferdinand Marcos, the opposition leader Ferdinand uh, uh Aquino was assassinated and Marcos regime fell. In Rwanda, the Kutu extremists killed Habyarimana to stop the Tutsi from returning home. But the assassination resulted in two deaths of close to one million people. However, since the public has been made to believe that there was bad blood between General Muhoozi Kainerugaba and Bobby Wine, government must provide security for Bobby Wine. Museveni, on the other hand, does not believe in political assassinations. Museveni usually hands over a rope, a political rope, to his opponents to hunger themselves. In some cases, he resorts to the law to tame an errant government official and the military. Mm. And it's a good match. Oulia, but tweet, Babu Gamba Nganti Buani. But Geno. Ndiyanya, ndi mwoz, ndi, bube ini buwafani ya muse. Era automatically nsonge, da ya ndi. Nemfano, nembalaka, nemutu, nemutu mwana wangi. Mm. Nua. Nua. sekalotera wuyo leero tunamutta bwe yalaba tebadda n'atumayo yozefu sekalotera wuyo leero tunamutta katumusule mu luzzi nti ensolo embi yeyamulya nalifyingthe erections nabalabula ono mukazi kisaa kyebyakola mm. i hmm. predicted it mm. Mm. Let me conclude my submission with a reminder mm. to those who are violating the laws and directed by the Electoral Commission. The 2021 election is different from previous elections and therefore guided by benchmarks that can lead to a nullification. Some people think that no Ugandan judge can make such a, a radical decision. However, we should observe the following sekalotera uyo lero tunamuta katumusule mu nyanja mbwe ensolo embi yeyamulya mbwe yalaba tebadda n'atumayo yozefu yes mbagamba nti the judiciary in uganda has seen the benefits of being credible. Those who have stood by the people have been rewarded by international jobs, while those who do not have have lost opportunities. Number two, Uraba Katuleva Aliwanu. wano Katuleva magunda deputy acting deputy acting gundi kivujasisi kavuma bwamuyali eh, steven eh, tayina namulimu gwe bamuwadde tasobola kubeera vetid by parliament omulamuzi hmm. okubeera chairman wa civaviation authority isiti tenebo wakiri waligenze mu review commission lo review naye oli muvuzi wa nyonyi gwe babu kakati abalamuzi bakitegedde nti okubeera independent paige eh. katulebe is not here mm. kanyamba invited me yesterday mm. and sent a person mm. to ensure that i attend hiziki mm. aise lumumba hey. Eh. omuvuka we kenya oyo namwagala nnyo nayagala abantu abo ekenya ah, joseph martin kikuku mu nsanvu mu etaano yabwenyabwenya kinyata yakwata seggwanga eh, akabonero ka kanu n'akasalako omutwe mulale Mhm. nakakano njijewo njise so. chinyata became furious neba muyola mm. mbe kamiti yabuza chinyata tikati mm. ntute kamiti bwene he eh, kamiti bwene apayo na antu alawa amagezi kakuwedeko ngamo na yichi hako amiru kabasi mm. shikuku mm. shikuku I left my home mm. mu P7 mm. and I went to Butali to meet Joseph Martin Shikuku mm. ndiza people influence my politics mu 75 ne bataje je kaliyuki naye nga kaliyuki ayina esaawa ye erikodinga nga nze bwenina ebyuma byange kinyata ye yamutta we naani nga kinyata kwali mukazi we naasirika bwe bateeka wakakiiko nga kakulira sikuku yamugamba nti esaawa erikodinga nobody by 75 new that jj kaliyuki had erikodingi wochi like now tebamanyi nti mbiina no ate omukyala martha karuwo kakati mm. nkugamba mm. nti mm. Eh? Mm. E, te, te, nti e, e, gundi abalamuzi mm. number t mm. the judges retire with their benefits meaning that they have no need for work in the shadows of the big brother kisa kyogenda mukolaki to, to sack her as a judge nebwomugoba benefits agenda nazo akoze ensobi ki nekibabulizirawo palament yabawa sente empitirivu hmm. omusaala gwenga gwabaddaafunagwepaka hmm. hmm. ngakyakwagala muki omuntu yenna oyinza okugulira mukazi wobubenzi nakuvuma mhm. wali onkoledde ki naye ngaate abatambuza ebigere batambula bekisinga embizi asite ogiteeka ewalungi erwala swaini eri ewakyafu terwala hmm. buli okolera muntu gira adverse effect buli bokolera omuntu erungi nakugamba number three museveni cannot seek another election and this must be his last lap therefore people positioning themselves for a post museveni era ugandan should also take note of the precedents, like in what has happened in Kenya and in Malawi. The force, the intervention of foreigners in like America. Mm. Ono mkazi na mpolitiki tiinga. Chisache Esther. Kankubuli zi. Oloza kisake tama nyibi akola. Ah. If the panel is for nine people, mm. how can you deliver? You are no kama une haba mauli, no bogeri damu. No lete iyo. Hey. anti mumasi be nine mulina kuba muyinda doesn't the judiciary have mm. where to report bainayo judicial service commissionjudicial service commission what is an angered judge what should the angered judge do ye adaga public emanyi kati yenkubuulira kakati ono eh. wa ucc agamba munakute jamia eh. neŋŋenda nayo eh. nagihandinzova mubwange kola gwesijja kujjayo genda oyite kitaawo zijewo zonna bakubete ente omutwe dizi program birongo tu internet olaba program yange bawandikayo ne bagenda ne bafuna ne roya the international community decided to upgrade my gundi platform as an international whistleblower ejogo lyomulenzi ono yalieta akawala ako mm. bwali batanvuddeeko olumba olulimu taluliva wange omulenzi oyo bwaba akyewaga enjofu akagitta kaba kasiisi kajiyingira mukutu nekuba emiti yonna neyateka omutwe akalema enjofu kenkanaki fe abaganda batukula nti ekiwemula omukumi wawaka mawulu omanye amawulu mm. ogaita mawulu mm. kwata kahausi gaalo nebalyoka bamwetikane gaalo byendize azijjeko yamanyiddewo obanange enzagala obanange njagala okufuga nesasibatuyitawo tompiteyo sijja kgendayo akakabala kawandikire kitawe wako nenkugamba wayi nupu lwaki bakola ekibiina kya nupu tumalirire i have explained that eh. mafia wing of the eredars who identified and nachard and groomed bobi wine hmm. want museveni ni power this is because they have heavily invested in uganda ukunava tumalirizao kanupu bannabyabufuzi mm. abatali wala nyo na state house mm-hmm. nga bwekye baagala mm. bayagala to weaken the opposition nga baagala kumalamu opposition amaanyi mm-hmm. naye nekibaakafayalinga nga baasi mm. bobi waine n'abazanyira ku mutwe Hmm. nagenda ewa amsterdam nga muyita looya we mhm. naye nga si looya we hmm, recruiting officer wa cia nabaddukako bobi wine hmm. nakuba dp block nagikuba ku ttaka kamiliyoni ani bonna ti amukaku tiyaba wakati yes nafuuka independent ate kati agubye lwaki mhm. bobi wine agubye amanyi nti takyayinayo nkolagana na bano mm -hmm. to be defiant kyekimuyamba to survive mm. two mbagane nti bobi waine mulema alina asindika akagaali ke mm. he knows region and continental mm. since mbaleetedde obuzibu mm. sixty two surgeons and forty seven ugandans have been indicted bali involved mukutta abantu okutunda organis nga batunda ebintu paper yabakubamu emirundi esatu ne bagiwa sente mm. naye ate nze siboogera mm. nabagamba nti gundi profesa kanyerezi yandekera lisi yabasawo abatta abantu nze mm. singa nina e, endowooza mm. nga eyammwe singa nabakubadda amwe makiwamaani omuganda akugamba nti leka alwane n'amajanga ge mm. omuganda ayinza okugamba bakutta emirundi emukagundi gobadde tobamanye nti bayagala nadda omuganda wirulive you paka yuwa exposit akuleka nakutunulira nakulekamakimaneti you give me nze abamanye ennyo naye mwenda bwe yabatabukira bamuwa 3.5 billioni Mm. abasajja ne bagana nono omusajja tumufloading nanyini buyuta no no when i went home i decided not to give him imane he created us problems oyinza okugamba nti omuwala wesomero yayambadde mini nolyoka omukwata naye tamale ejogere eh, mulimu mutwe oyogerako nanyini buyinza alabika wamanyinyo anti bapanikin agera kulangira gavumenti yeolidde mm. ilcreate trouble if is not temed kubanze sibayinako ekintu kyonna mm. ebizimbe byabi byonna ebweru babikutte biden yagambye uh-huh. teri ownership yakizimbe ekyabanauganda uh-huh. nakubira ne kabaka wa dubai esimu uh-huh. nowa south africa bonnabaeri eh. na rent kubanga bkyebatamanyigambye tewali rent omusajja agenze ku atm okugjayo sente eh, akakadi nekalya wanted uh -huh. sokolinde ah, tamale aisho nalabye omuzzukulu ngaayogera nejjajjawe ku byuma byange namuga nti naye mm. omusajja otamale mirundi mm. lwaki temumuyisa bulungi mm. omwana namugamba tijjajja kati tweyita banigeria mm-hmm. tweyita bannakenya tweyita bannaghana lwaki mukola ebintu bino nti batukulamu enjala kuguna omulembe nagatubuulira nnyo mu amerika Uh-huh. omuzukulu yadde tasobola kwogera lunyankole mm. she was speaking american accent mm. nga mulaba mbalaba bwe nti banyumye kubyumabyoyes namugawy don't you deal with this man mm. ofrod me ngende wange nekolera ebyange eh. mwe muventuringe mukwonona eggwanga lyamu nze nazenoyo omuzukulu yali andabyeko omusajja kiyajjawe namugamba Mm. tewali waba tamutegeera mu gavumenti naye ffe tumutegeera mm. ffe tumutegeera nti atukolera naye waliwo abatakola ki abatamutegeera egundi lenti tebakyayina sinzi si mirundi ate nkubuulire omupakistaani yayepaa okutta mukazi wange mm. omupakistaani ali mukkomera namukubanga wano nga baga nti nimba uh-huh. obucyayina buli mukkomera bakasiba emyaka akapakistaani bakasiba emyaka musanvu ne bakatanza faini ya milioni za dola nya ne kogera byonna ne kavu mitinga ICC eri wano ebanonjereza akamalwalira agamu mm -hmm. 47 mzembi bakola n'ogamba gwe kankubulire mm. lwamirama n'agamba ani gweyogerako lwamirama oyo si minister hey. Eh. bright rwamirama n'agamba bright rwamirama rwamirama kitegeezo mwana yazalibwa mu nsozi lwamirama uh -huh. uh -huh. kakati lwamirama nakera kumakya n'agamba nti mpeze karantini yesemba buli ngwenzo mm -hmm. kuteka nyama mu bucha bano mm -hmm. babba sente za covid bazitwale bulaya mm -hmm. abazungu ne bagamba nsi cheno e banking e banking center mu kisera kiri e account e bazikwatira yo tibaina hey. it's not me Simple. I've not created any problem with you. Abla baga Bobby Wine abibaleete. Echi baga mbanze. Eh. Hey. Echi okubiri. Hey. Let me tell you. government yeringa nyonyi uh -huh. 86 enyonyi taking off uh -huh. kati is descending enyate mirundi ebiri tugende mpola ta yes this government is landanga enyonyi yabuka mu bank hey. kati mu kiseera kino e, e, e, eri mukukka bweti tighten your belt hey. Eh. enyonyi testuketeka te ekyokubiri lukwati the president mm. president museveni alinga omusajja christian mhm. omperalebo mm. mm. christian alina abakazi aba abaana bw'aba agenda okufa abasatu abagoba abatabakyaye kakati bano bonna ababbi abaki eh. museveni wants to create a conducive environment for his retirement hey. Eh. katonda amulaze bashir uh -huh. namulaga mugabe mm. namulaga mubaraka bwenzijukira sematimba nekyo kwabanga abaali abazira nga lwabalya leero nga nze erulireeka wanne eriire nenywere nabulagala ate abaana bamuseveni tewali kibi kyebakoze kakati president museveni has reduced his government t1 ministersalangiriddenti abaiebalinze manyi bapanikinga bagamba mirundi yabimugamba pologulamu bazigalewo obeeyo yabikopyemu ya bobi bobi yagamba agenda kusala baminisita basigale abiri mu no. museveni ayina okugoba abakazi abakazi batya andi nkugambye hey! ayina okwejjaka hey. nze kitange bwe yalwala hey. Eh. muyinza emilitary polisi yawaka siina si mpisa nakamu gwemajemajemaje <laughs> kitange ngaalwala mukulu eh. wange yali tabeerawo nnyo mm. nga zireeta faaza uh -huh. ojjukira mirundi wawasaako ku mukazi owempeta nga bamwyita maliya kakati mm. ah, mm. ogenda kufa okuwa amasakalamento mm-hmm. maliya akomewo mm-hmm. nakwata faz etayi akomewo ngonalaganyabalagamole eh, akomeo ah, nyabalagaembuza faz ali okubidwa kekibooko uh-huh. yegandula livuga emboko <laughs> nti abaana bange bazukulu bange balabe nga nyaba yetesa emibugu nemugamba kitange <laughs> muzeyi mirundi empeta yakulema eh. omukazi tesimulabangako mpeta zemyaka ataano nti nyaba yetika emigugu eh. nagamba faza mbaleezi bwempandula wano edusu nerikalanga okyali wano emboka eh. evuka buvuzi kati olwo faha ye yaddamu kiti akusabira <laughs> so this uh, government hey. this the retiring president mm. retiring ono oh, mm. atujoga akola ki has a point mm. the para yagambia am not a paranoid but oba sokeza nye kalobo mu politics mm. the paranoid is survive mm -hmm. That's why the civil members of the first family Ndwachi, ndwachi tu mbamba Mbagamba mm. Prepare for succession mm. The only marketable person mm -hmm. In the first family is Afend Muhozi Wali umuri dekoji Muhozi mwana mtu Akuba bantu mbala Are you telling me? omulangira bwebungereza yakuba omusajja uh, kamanda munnoluyi nti oli muguka mm. waliddeko mugozi nti yasozeza omuntu wakabira endala alwanira mu bbaala museveni yakuza abaana be gwewulira nti ah, nti abaana ba museveni bakuba amasasi bu bbanga gye basula ah. naye bwanga wano bwanga tutayimirira ku bitaala olawuddeko nti aba bakutte abantu bafuddewo amuhoozi mm. yes mm. naye atonda bwagala nnyo ate tajja bufuna atutte naye balimutta okyaliwekikereteyali eh, bubi olugero lwawakikere newamusota atta munne gwe batta kuvayo kuva kuva kakuba akantu ako tugende kale omuliza owa 17 katonyeze mwenda palefeolalyo gwe eh, omuntu eh, owa bulijjo tunayogera birungi byerere twaze kwogereza let them talk that bogus thing, but I know what I'm doing. Why should, what should Kadaka be doing there, if I might ask? Eh? If I might ask several questions, where do you expect the Imam and Babas to, to, go? Why don't we take a route come to somewhere in the Prime Minister's office? Hmm? Then let Rugunda go and sleep. Hmm? I defended Mutabire. Abdebed Shua stays there. I made sure Muhakanezi gets the contract going. To get it is a sick man, Any time he'll be dying. Hmm? It's going to reach a time when he needs chemotherapy. But you know, when you start chemotherapy, <laughs> you are dead. <laughs> you are literally dead. That actually, actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from four years, you get three years. You find that do chemotherapy from three years, you get one and a half years. Then from there, you get seven and a half months. So I told him, just there, no, you leave it at that. And, the, and the really things are working out. Okay? And they are moving. So we need the prime minister. We need a different status controller. We need a different PPS. We need a, a, a, vi- a vibrant, a vibrant and the useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we, we, we to, to the, to, to, to, the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable, very reasonable, very reasonable. See how, how, how, how Don Wanyama has been doing his business. Things have been okay. They've been moving very well. Now we have to fight and make sure that uh, uh we have uh, a very good vision group uh, head if we, if we, we fall short of that, then we are not going to do enough. So we still need take control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting, Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is, it is slowly getting hijacked and giving platform to useless things instead of promoting what we already have. Hmm? They normally want to chastise to surcharge me when I take my advice there for my businesses. I, I told them we are going to make it. And we're going to make sure that the things, you know, work out. Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market? Uh, for me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. I don't care. Uh, these days, the Marimerim has made me a topic of the year. Do you think I care? I you see, uh, for, for, you, I know. You, you know how these things have been happening for long. You, can, you cannot be that ditched. But just somebody who goes yap, yap, yap, yap, yapping. And moreover, on these useless radios, you go to these useless radios and televisions, which have no audience literally, and you bash me there, it is okay. It is okay, I don't care, don't, I, don't, I, I, I don't hold any public office that I'm going to be convicted, I'm going to be blamed by anyone, that the IGG is going to summon me, Parliament is going to summon me, I will control and anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand over them. I'm going to hand of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Orenya take over. If Ruth fails on her job, I have so many people who can do the job. Sarah, Sarah, Sarah rejected. It was like, no, me, uh, I'm, I'm, I'm loyal to, to Kadaj. Said, you know, most of you people from the East are simply stupid. You are literally stupid. But they prefer to work with the Northerners eh? and the Westerners than all the rest. They, they, they, do some good work. So we need the URA as well. We need the minister, the first minister for transport. You see, Katumba Amara is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. <laughs> Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war eh, with the Moses girl, Kajina. That fight is going to have him kicked out. Let him go to, back to general services. Or let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into works. Let him start some, some silly, silly things out there. So now the whole thing, uh, uh, uh you see, when you look at operational revolution, uh, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate, uh, that would humiliate uh, Jeno. <laughs> Oh, sorry. Uh, how could such a thing happen really? Hmm? For you, you, you start an agro-processing plant so the rest of the world will be asking now, Operation of Creation has been here for long, getting about five, $600 million every year, and we don't have an agro-processing plant. That would be humiliation on the big bro to the first family. It is something we could not accept. We need to fight this man completely, and we throw him off the radar. Let him go down there and start, you know. We make him a tabloid man. Eh, but eh, let him not feature seriously. He's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. Eh, for us, we started seeing some real money when we had the almost clocked 40. But now the, this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23 there. How Rake should do should the Muganda be? Hmm? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And uh, at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Hmm? Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the, to, to the, to, to the private enterprises. But then they're very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Be with, let us be the kings. our children will be the prince, the princes and the princesses, then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil, toil, toil, do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for kikumi musanvu katonyezi mwenda pal of africa fm kanzigyewo buno then tweyongereyo olumu this is the country this our country hitira bwatyo bwe yajja yasooka bayudaaya manye nakwata baprotestant yakwate bakatoliki abukansambaosentisagala baganda ono omwana nomwavuwaza hmm. ngaate tamanyi nti waliwo amukwata ebyoma babimujjako tewali gwenja kubiwa museveni bwampita sibimuwa biyamba gwanga tamale waliwo pulani nti no obugaga bulina kubawulidde somebody vomit abaganda bakugamba nti omukka omubi gufaanana agufuuye <laughs> kasola mumuntu yes byebiri ku mutwe gwe mm. nasiyitira in the making oba atutte atutte oba bano tebasobola mukwatako biden anamukwatako chairman wa global village but we cannot sit down oba batta abaana kumi oba nange banzita oba bakolaki naye eh, ejjuuku tetujja kulikkiriza okutunya ku mitwe nokutunyalako kaluku luku kambabuulire mm. kamba, kamba, kamba, kamba, kamba, kamba, kamba, kamba, ebintu byammwe ebyo byemukola bakatumba wamala njagala nkubuuza mm. katumba wamala nga minisita mm. atuwitire driving permit empya ziri zaali za lubugo waliyo emotoka empya eyazze kubanga a new driving permit would mean titufunyeyo emotoka eza seringi ebbiri katuka tugikutesingireko tulabe oba ogivuga oba waliwo ez'omukago east african ah, community kati zinaatuyamba babimuleetera bimubattule difference mm. kaiji nangali muli venue mm. yawera kadi za motoka mm -hmm. ate bibanda byabasebufu mhm mm everything they do kakati mm. nalabyo no mkwano kwangwe mbadde mpagire nnyo ane lokechi lokechi owa yeah. police ngakambu agenda goba ba police chikumi do you know what it means to increase insecurity aba police chikumi aba police chikumi amanye chiri ya e kenya ndi aba police abo bebakwate mmundu Mhm. ne batta abantu why don't you rehabilitate them why don't you address them why don't you identify why they are corrupt a hundred mumulowooza kampabuulire mutunuli ekereziya teriyo basisa bafuna mbuto teriyo bafaza e-, egaliraayo eriyokkomera lyabasista bafuna embuto bimanyi gwalabyeko faza wasiza omusista abasista basinga obungi basiramu mwemubawasa ffe tukimanyi nti oyo mugole wa katonda omusisita akuba ekisiraani ne bwoba musajja mwenza otya eh. teweregera ku musisita eh. fe abakrisitians eh. abakatuliki nti oli mwenzi okwate omusisita gobalabe babawasa ah. bakuba ekisiraani naye they have their internal mechanism you cannot say mm. that 100 policemen mm. who are corrupt have been sent to the population kyekyalesezza ne unifoomu enonedda waliwo eyo eyagirese mwalisosa kwogera ne mugamba mm. nti unifoomu eno enjeru ebadde ewa abaserikale mm. egundi tayimu okozesa omu abakyala mm. abali mu nsonga babadde bafulumya omusaayi ah, tugijewo naye ah, kasinje oyo omwami soka olinde ekyamaliko kasenje mungalo corruption is uniform ezo engalo zasanyuza katumukubireko mungalo abasiramu omwezi bamujja mungoye oba mambetenta mayinja mayinja yes lwakitaga nti olugoye runo what does the dress have to do olugoye lwenenguzi ebyo byebyali erwanda kuba habyalimaana euniform mm. eyo gyemulaba mm. yali rwanda ku habyalimaana babayita bagandamizi abantu badde baga nti efaananamu eyabalwanyi bebama okanga bantu pulezidenti museveni bagenda nebaidentifyinga eh. buno obunankale obutiisa abantu obukokolo eh. yabugoba yabugoba tayagalamuseveni mulabako abakumi benga babirina ebyo ebikanga abantu ah, ah. naye nemudda ku france nemuleeta olugoye eyaleesa engoye yalidde nga ne pawulo omutuukirivu yagamba nti mmwe mm. abayudaaya bwe mm. bafirwanga omuntu mm. nga bekalakasa nnyo ne bayuza engoye nabaga lwaki lwaki muyuza engoye nemutayiga myoyo kasinje kasinje kasinje oye kasinje ju kasinje ju mbu olugoye lwerubbunasanze omuntu owekisirani sente zisisanze eyo nekwakaunti zafuddeko kakati nosanga ti palamenti oyo kasa yijia ne bahati mhm uh -huh. banka ne bali nyamu amerika baba leta nga babi bankoku mhm amuteri ingiyo duachi ba aha biden mhm uh -huh. kasa yijia ne bahati ukuli nyamu amerika hey. Eh. baba yura nga babi bankoku kakati noja muparlamenti noji kanti ya gala bilioni vina sima hivya oiro vyaji sima hivya oiro sima nye ndaga kakati ati areka nkoboriri babi gobye ate nchoja kula banka babi yisiza Mm. ababaka ba palamenti bakola nga omusajja omutamiivu mm. ajja nga ayagala akaboozi n'atigomya abaana be bonna mm. n'akuba omukazi ate n'akamukwasa lwampaka nga n'abaana balaba eh. kakati abantu bano ababa bulijjo abawulira ssente ze mubbye mu bwavu bwe balimu are you helping your selves you think you are helping your selves palament has been bagimulisiza bobiwaine agimulisiza eh, gundi agimulisiza eh. nze ndi musanyufu nti amaje gaffe temugakwatako eh. kasa bakutte kuba badde bagwira gundi zemuzita ne drones sikyawulyayoawo afende mukonzengamu afende muhozingamukubira mungaloentufuentufuni baziimiriza ah, ziriwa okupiikinga abantu anti ziriwa kakati mwekyembasasirako eh. abani pulezidenti yagaye nti yajja kwavuwaza abamonita uh-huh. nomanyi kye bakoze ah. baleese ababaka ba palamenti did you listen to Museveni? No, I was traveling. Uh -huh. Did you listen to Museveni? No. Eh. I, I, I, he does, not, he does not mention anything Reverse new. psychology. Did you need that? Eh. But again, I'm seven. He said, yeah, cool. Eh. I take a cut of mommy to Mulaba. Eh. Then never call but a muagala. Ne PPS Tamuagala. Mm. But he has the reasons. Mm. Why don't you present these reasons mm. to the president? Mm. who are you mm. to empower yourself with these powers nti gwe gupima buli omu gwe byokoze ensi eno byo birungi gwe nga bakupimye ku minzaagweyita ku molozi gwe nga tuvaoba atutta atutte twamaliriddaaitenyali tununula oba atukuba n'atutta oba atukola atya eh. naye abantu bonna nze mbabuulira eh. nti fe mu byofuzi tukugamba eh. ye if you don't have a future with me nga nkuviira mm. why don't those people he does not want to form a political party what are we waiting tamale nga tuva wano tusigazayo hmm. akadakiika kamu hmm. enfa ya magufuli ngaereseewo magufuli ndabagamba nti covid hmm. mulimu covid waliko maaso hmm. mulimu covid omwirima gutwale engo hmm. mafuguli abatisayinza kubota mutta itanitano isho oyinza okugana abatanzania okubba okubba ki okuva nyerere lwe yagenda ate omanyiti omwenge gwonona nyo omusiramu bati yagunywako mbuto mm. aba indisciplined mm. magufuli mm. ayikompeya magufuli tujene muhammad mutala uh mhm. -huh. muhammad mutala mm. yakwata nigeria nalwanyisa obubi uh mhm. -huh. abanigeria bonna nabambaza akapande corruption is bad uh mhm. -huh. kati agenda mu post office nabagaa nti nekitereke kyange kyenonya mm. essajja eryali ku reception erimugaa weriziwakola limulyekonguzi uh -huh. mutala yali musajja mumpi bwati nakibatululuye nekyo nekiriza nikizza omuliro nga tekimanyi nti kikubaani eh. pulezidenti kati abaali mulayini bonna baali baserikale eh. naye abasajja bawamatuka mu bizimbe waggulu mu eh. post office abaafa balinga kumi bamanaja hmm. mutala enkeera bamubatula esasi hmm. thats why museveni moves kosiasire ku hmm. nguzi naga nti amaayi magician ndi godi ne katonda ensi egikole amanyi enguzi mm. bano benwanyisa bano mhm. omukazi wange yakawona emirundi ebiri nakawona obutwe emirundi etaano mm. ewange bwensula ewazana waliwo abaserikale kumi mm. baali banzita dyono wy my name is kalancho weaeanti ah, omutemu eh. baali batuuse ewange ewazana naye eh. nenkubira alaizi bange mu gavumenti tebayiwa amaje bali babakwatakyotegeeza magufuli wabaddewo inside job toyinza kulemesa bantu kubba ate abamu bagamba nti bya covidyakuba nnyo covid ngaate abamu balina okukolamu sente prime minister of britain got it mhm. gondi prince charles got it mm. nga baawona mm -hmm. president wegwanga mm. all efforts must be made mm -hmm. to mm-hmm. save his life why mm. habyarimana died alone one million people perished this is why mm. president museven 1986 went to kawempa and bought a, a timber bed okay. yali azeyo his security is taken over engalo bugalo bweti eh. yakankanye gwanga kansa amulya kansa akolaki eh. there was no way any doctor would have been brought to tanzania to save mafuguli magufuli akasembayo ah, tuve wano sonko mulaba wano eh. tamale tulaba waliwo ruling eyakoleddwa eh. nti omulamuzi tabeerenga eh. mu yafiisi endala eya civil service kirekawa omulamuzi simon byabakama kirekawa dpp kirekawa igg justiceado balwanagana munda mm. the government is fighting itself mm. yabalamuzi balwanagana n'abalamuzi mm. bano balina privileges balize batalina decide mm. ejaji ngenda ogwensoba ogwenyama mm. yes decide obeera luddaki mm. abalamuzi bakitegedde nti bannaabwe gyebagenda babaswaza okay. ne bafaaza kali naali nsubuga yagamba bafaaza babiri mm. bave mu si eh, temuli bakazi mm. temulina bakazi nabaana mm. waliwo bafaaza bali mm. babiri nga kati lokodo mm. lokodo faaza aswaza ekereziya mm. chachi kani decide nti mugendayo okay. wdifulokoyo kakati protect the image of the judiciary mm. byebakolerayo mm. ba, abalamuzi bannaabwe bagambye bituswaza okay. e, bwe mugenda mugende eh. temusigale eno nga mulina eno muswaza obulamuzi okay. mutuswaza kakati mm. imagine mm. singa bobwent yajjayo omusango mm. ngate naawe omulamuzi is conversant with the law naawe bakutwala nti wakola cases so it is not a judge Mm. The question is not a judge, this is excitement. Mm. Uh, one must be a judge. No. Mm. One must be in uh, must have integrity. Mm. That's why Banabarwanyisa Banankabiwachimani Nti Kakati Kadaga Watula Muntebenga Yakurida Ngar speaker. Mm. mm. Yakurida Akacheka point anaita watia. Yeah. kyava alwana nalwana yo mukazi ajja okusooka okudduka okudduka ogenda mwekasemberayoddalaspikership race egwera wa eh. mu kiseera kino tulaba akyoli palamentary gulango palamentary group zavuddeyo nezendoosi ngolanyi kyokka ababaka abali mu ezo zenyini batandisa obvenga gaafe tetulimu ebyo tetulimu ebyo emisandolingi ovukadaga mm -hmm. were led to the split of the movement into formidable groups kadde mu luganda abantu tebakategedde mweregeokugoba kadaaga mujoge kadaaga enali mugerako okutulamu ebibinja ebyo tusibule tuve wa ngubuliridde wano mubeere bulungialiberawonjakujja nteeka akakadde wano olikawo omunaku asinga sooka olinde etamaimamu nekaligaali ogambye nti nno hmm. bwe bazanyira ku kadaali kigenda kuyuzaamu nrm onsibiddewo n'akakadde nga sozi kwana bwekitabaawo netukiwa emyezi esatu okunira kwa sipiika kuwedde nga kagabamwangu enaalemu eh. neetetemamu bibiina ebi yakuwa akakadde kati sente mukawe imaamu asinga obwafu mubeere bulungimweraba kajja kgenda mu siima imaamu tujja kutandikiraawo badde mukasa fred kiwala kiku n'omukuku navyosefu tamale mirundi mbeere bulungi